Centurion drüber gefahren. Über die Steinchen. Mal rundum laufen und dann noch vielleicht reinklettern. das ist der Fahrerplatz. Ja. Und da kommen wir jetzt mal rein. Und ich versuche da reinzukommen mit meinem dicken Bauch. Hinsetzen, Füße runter, abstehen und jetzt rein. yes, ich bin drin. Ja, aber noch nicht traurig. Wie der Boris Becker sagte. Oh, so, gucken wir mal an, was hier los ist. Oh. Ja. Puh. So, das sind Pedale. Hier, Gas, Bremse. Das ist ein Hebel. Den Hebel erkenne ich, wenn ich ihn sehe. Dann haben wir hier die Lenkhebel. Auf der rechten Seite ist da das Feststellbremse. So, zack, Feststellbremse. Ja, drück mal die, das Bremspedal mit dem Fuß. Das linke? Das, äh, das mittlere. Das mittlere. Jetzt ist die Kupplung. Und jetzt drückst du das mittlere Pedal da. Das ist die Bremse. Und jetzt kannst du den Hebel hochziehen. Und das ist äh, Geschwindigkeit 40 km/h wird er schnell sein, hat er ja. gesagt. Ungefähr. Auch nicht so schnell. 2,5. <laughs> Drehzahl 2500. Dim of Park. Das ist die Beleuchtung. Beleuchtung, ja. Steckdose. Was ist das für ein roter Hebel? Das ist ein Feuerlöscher. Wow! Hallo. Wenn man brennt, ja. schnell ziehen. Hier ist der Hauptschalter. Das der Hauptschalter. Energie. Energie für das ganze Fahrzeug. Hier ist Energie für den großen Motor. Hier Start. Aber ist recht leise der Motor, habe ich gehört. Ja, ja. Das sind die Kopfhörer. Und das ist der Turmkorb. Turmkorb. So, aussteigen. Hat gesagt. Soll ich halten? Ja, das ist ein bisschen größere Herausforderung. Wie einfach nur Panzersoldat. Panzer-YouTuber, weißt du, Panzer-Videos sind härter. Das ist nicht dasselbe. da muss man Kamera auch noch halten, dabei. So, Dankeschön. Jetzt. Äh, Aha. Oh, da ist viel Platz. Also Leopard 1 ist um einiges enger. Ja, ja. Der ist groß. So, Kommandantenplatz erstmal. Das ist hier. Nicht ausrutschen. Ja. Aber. Äh, Puh. Ich bin drin. Mal wieder. So. Das ist jetzt der Richtschütze, der Ladeschütze. Drei, drei, drei Manturm, ja stimmt. So, schau, der Verschluss ist sogar drin. Uh, Verschluss. Ist der kampffähig? Ja, ja. Da kann man ja damit schießen. Sprenggranate. Hast du verlegt? Hier hast du überall. Ja, kann man ja Tee trinken darin. Ja, ja, hier, ist, hier unten ist ein Teekocher noch, ja. Irgendwo. Normal. Die Briten wissen, wie man Panzer baut, Leute. Ja, ja, ja. ist überall Munition, hier unten Alter von Munition. Oh. Hier. Fünf Schuss, oder wie? Da hat sie jetzt fünf unten und hier vorne noch. Aha. Aha. Genau. Ja, Wahnsinn. Alles mit Munition voll. Alles ah, voll. Und hier unten ist es auch. Das da auch, oder? Das ist für Maschinengewehrmunition. Hier. Na, aber das da? Diese Sockel? Für Nebelwerfer. Nebelwerfer ah. und Leuchtraketen. Oh. Ja. Da hinten ist Munition. Hier alles voll Munition. Hier. Hier unten, überall an den Wänden entlang. <laughs> Das ist einfach eine fahrende Bombe. Ja, ja. Und hier wäre nochmal das Gewehr, oder? Das ist wieder ein Gesprächsgerät. Oh, Außen und innen muss der Kommandant ah, klappern, kommunizieren. Schauen wir mal ein Ding. Dann kann man Gegner gut identifizieren. Aber Sicht, Aussicht aus dem Panzer ist super, ne? Ja, ja, tipptopp. <laughs> Nein, ist gut, aber hier ist für Kommandant, hier kannst du nur schauen. Hier kannst du runterziehen. Wow. Dann ist das vergrößert, oder? Momentan ein bisschen ja. verschmutzt. Ja, Das sieht man nicht so gut. So, das ist der Turm, ja. die Turmposition. Jawohl, die kannst du auf Null stellen da und dann kannst du bei 12 Uhr. Das, das ist präzise Hand. Hier. Ja, danke. Ja, dann Ist das die Handbetätigung für die Turmdrehung? Ja, und hier ist elektrisch. Aha. Hier ist Höhe, Vorhand. Oh. Und hier ist elektrisch. Okay. Und Schuss ab, hier abdrücken. So. Batsch. Ja, Wahnsinn. Ich traue mich da nie drauf zu drücken, weil ja, da passiert eigentlich Schieß ab. Ne? <laughs> Schau mal, da steht Hash. Ja. Das ist die britische Das ist High Quetsch, Explosiv Squash Head. Quetschkopf. Genau. Springmunition. Quetschkopf. Ja. Das, die hat Muni. Ja, ja. Und EUG, was heißt das? EUG heißt äh, explosive Übungsgranate, das nur in der Schweiz. Ah. Okay. Die hat nicht so viel Sprengkraft. Diese Mesuhr, oh, das ist auch für den Richtschützen jetzt. Die, ja, alles ist klar. Guck mal mal das an. Ah, genau, der guckt bloß nach vorne, der Richtschütze. Genau. Und dann kann er hier Oh, das sieht ja wie in einem Videospielen aus. Ja, ja, logisch ist es von Ein, mir. Einfach so ein Dreieck. Ich Dreieck, weiß nicht, ob man das ja. sieht. Da heißt, der heißt Zielstachel. Zielstachel. Ja. Isolate Gyro, Stab, Stab Stabilisator. Und das, was ist das alles hier? Das ist. Eine Spinne mit einem Fallschirm. ja, nein, das ist, das ist die Leuchtrakete. Ach, die Leuchtrakete. Hier oben hast du, hier oben hast du die, die Leuchtrakete, so ein Rohr. Und dann Tag, oder? Und dann musst du auf die Uhr zählen, schauen und ja. <laughs> Spinne mit Fallschirm, ja. sage ich. <laughs> Hier ist natürlich die Heizung für hier. Aha. Scheibenwischer für den Richtschützen. Elektrisch. Hier ist Nebel. Das sind die auf, den, auf der Seite da. Kannst du Nebelabwehr abschießen. Ja, okay. So. Äh, und hier musst du je, je nachdem einschalten, was halt ist. Nebel oder Jetzt ist scharf, oder? Und dann leuchtet es hier und dann kannst du abdrücken. Cool. Je nachdem, welche Bahn du dir draußen hast. Und du musst nicht alle auf einmal abschießen? Nein, nein, kannst du alle oder, oder einzeln oder rechts, links, Mitte, so. Und okay. hier schaltet es immer scharf, dann leuchtet sie auf, dann kannst du sie hochdrücken und tack. Batsch. Mit Blührern weg. Das ist nur? Kommandant, Seite, die Kanone. Also er übersteuert die Kanonensteuerung, oder wie? Die hier hat Priorität gegenüber dem Richtschützen. Ah. Ich sehe ja mehr. Dann kann ich hier zuteilen. So, hier muss ich hochdrücken, dann links, rechts, oder? Und dann kann ich grob zuteilen. Er, er sieht dann nachher das Ziel mhm. hier innen und übernimmt. Ja. Und ich kann weiterschauen. Und der Kommandant hat hier die Höhe. Aber nur im im unstabilisierten Betrieb, bei stabilisiert ist das ausgeschaltet, da habe ich keine Höhe als Kommandant. Okay. Weil das nur elektrisch geht, oder? Wow, coole Sache. Was ist das für Pedal? Ist das auch Schusspedal da hinten? Ah, das ist speziell. Ja, das unten ist für das Maschinengewehr. Ah. Ich muss nicht umschalten. Ich kann, ich kann, aber muss nicht. Ich kann hier, hier vorne kann ich umschalten auf Hauptwaffe und Maschinengewehr hier oben. Hä? kann ich umschalten so. Mhm. Und dann kann ich hier abdrücken, je nachdem was ich hier oben habe, Maschinengewehr oder die, die Kanone. Aber wenn ich die Kanone nicht umschalten möchte, kann ich unten abdrücken, wie ein normaler Fußabdruck. Wenn es mal schnell gehen muss, ne? Ja, ja, da kann ich beides problemlos betätigen. Okay. Und der Lader kann hier auch schießen. 41. Mhm. Wenn alle beschäftigt sind, ja, sagt der Kommandant. Könnte schlimmstenfalls auch. MG oder? los. Ja, und, und, und hier schaut der Lader so raus. Er kann natürlich nicht anrichten oder so, aber mhm. irgendwie kann er bauen. Was ist denn das da? Ist das Feststellung der das, Kanone? Das ist das sogenannte Defilierlager. Damit, wenn ein, ein äh, Defilé ist, eine, eine, eine, ein Umzug, sagen wir mal, und alle gleich fahren, oder? Und die hohen Herren da sind, dann kannst du die Kanone hier feststellen. Da sind alle genau gleich. Ja. Ah, das ist ja, schön das Ist so reich, <laughs> Bei einer Parade. Ja, genau, bei einer Parade, genau, so ist das. Falls Putin die Panzer ja. kauft und Parade genau, macht. Genau, kannst du hier <laughs> lösen, hoppla hopp. Dann stellst du das hier oben drin. Also hier hin. Ah, das ist mal mitgedacht, ne? Ja, Sehr schön. Das ist wieder... Ich dachte, hier hinten wäre Munition, da war jetzt ein Funkgerät drin. Das ist nicht mehr mit einem Leo, nein. Oh mein Gott, ist das, das riesig. Ist das Funkgerät. Ja. Und dann hast du natürlich... Geld. Und da ist praktisch MG-Munition drin. MG-Munition, Schachteln, MG-Munition. Hier unten hast du auch noch Munition und unter dem Sitz irgendwo ist auch noch für, für Handgranaten ein Schachtel. Und hier unten, da sieht man jetzt nicht gut, ja, ja. sind die Batterien nochmal. Mhm. Die sind natürlich größer, nicht so klein. Okay. Ja, Wahnsinn, so viel Info. Und Verbandkasten ganz gut. Ja. Gro großer Verbandkasten. Richtig großer, ja. Und steinalt, oder? Hülsenauswurf. Ja, ja. Klemmt natürlich alles sauber eingerostet, oder? Das ist Saubere Schwachstelle da. Ja, ja. das ist so Material für, für die Hülsen ausziehen, wenn ein kleiner klemmt da. Mhm. Kannst du hier rein und Oh, rausziehen. Cool. Es gibt ja das Kletten manchmal. Oh, das ist mal ein Kettenantrieb hier? Ja, das ist hier, das ist hier das. Aha. bisschen Platz machen unten, wenn du schaust, da startest du den Hilfsmotor. Hilfsmotor start. Ja, das ist ah. da unten, oder? Muss man wahrscheinlich zack und dann. Ja. Das ist die Absicherung, damit man nicht reinkommt beim Schuss. Ne? Ja, ja, ja. Sonst ist die Hand weg. Wenn man schießt dann fährt die Kanone retour bis hier und der Schuss fällt raus und die Kanone geht wieder weg. Hier musst du drücken und dann, dann geht der Verschluss nach rechts weg, nach hier. Und dann ist es offen. Dann nimmst du die Granate genau, und schiebst sie rein. Wie heißt denn bei euch der Verschluss? Verschlusskeil. Keil. Der große, der mhm. dicke. Der, das ist der Keilverschluss ja, quasi. Ja, ja. Sisfire steht hier drauf. Hier hast du einen Schalter. Der, wenn du den siehst, der Klick, dann ist geladen. Mhm. Dann, dann, dann kann er schießen. Und das da, das da, hier sind Stoßdämpfer drin mit Öl. Hier, die zwei da, da und da. Rückstoßdämpfer. Rückstoßdämpfer. Und wenn die Rückstoßdämpfer kaputt sind, wird das Teil hier nach hinten geschlagen. Ah, und dann weiß man, hey, stopp, entweder ist es heiß oder kaputt. Ah. Und das sollte nicht sein. Hier muss immer, immer, hier muss immer kontrollieren, sonst knallt die Kanone hier hinten rein. Ne? <laughs> Also wenn einer nicht aufpasst? Ja, da muss ich immer, aber selten passiert nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Aber wenn es mal so wäre. Hier ist noch ein Schalter, speziell. Dann kann ich den Turm stoppen. Dann kann ich hier nichts mehr, keine Chance zum Bewegen. Mhm. Weil wenn der Ladeschütze Munition holt, dann kann, dann kann nicht sein, dass hier das ist ein Problem. Sind die Füße weg? Ja, oder die haben oder die haben. Auf, auf Null, so ladest du, also Turmsperrschalter heißt das, und ist gesperrt. Ah, ich hol mal schnell. Ich hol mal schnell. Keine Zeit zum Schalter umlegen. Ja, Zack. ja, ja. ja, ich, ja, hatte auch schon einen Soldat, der hat hier unten den, Fuß drin gehabt im, beim Drehen. Ja, ja, ja. Fuß drin gehabt und einmal eine Granate ist auseinandergefallen, weil sie zwischendrin geklemmt, geklemmt hat. Da. Oh. Aber auf diesem Fahrzeug, das, das, war, das war richtig interessant. Der war noch kurz in Berlin, der war zwei Meter reingefahren, aber zum Einsatz ist er nie mehr gekommen. Dankeschön. Bitte. So, jetzt kletter ich mal hier raus. Ja. Fuß hier rauf. Also gegenüber Leopard eine Groß, äh, Großraumlimousine ist das. Ja, ja, das nicht top da. Auch wenn du irgendwo im Wald bist und so, kannst du die Technik zumachen lassen. Null. Wird, mit den Jahren wird es immer schwieriger, die Panzer rumzukledern. Ich sag, mit den Jahren wird es immer schwieriger. <laughs> Oh, Motorraum ist auch offen schon, ja? Ja. Kann mal kurz reingucken. Das hat eine 800 PS, oder? Ja, klar, irgendwie 600. 600. Aber also, das ist der Hilfsmotor hier. Treppe trägt nur einen Generator und Start. Das ist der Hilfsmotor der und der andere ist da hinten das der, der richtige. Das ist ja der große hier, der geht bis hier drüben. Das ist ja ein, so ein Rovometeor. Wie, wie so ein bisschen asymmetrisch angeordnet, ne? Ja, ja, ist schon mittendrin. Hier. Aha. Hier sind die Vergaser, hier und hier und oder so. Das sind die Luftfilter hier, ja. hier. Und der Ding ist einfach bloß einen Tank. Zwei. Zwei. Einer ist hier, stehst du drauf. Oh. So. Und einer ist hier. Ja, der ist unten der Tank, das ist furchtbar zum dran Und hinten hat er jetzt keinen. Der Panzer 57, der modernere, zwei Jahre neuer, hat hinten noch einen Tank. Aha. Und der hat er nicht. Der hat nur zwei. Das sind die Nebel, wie vier, die Knöpfe da kannst du diese Band das abschießen oder das so. Also, also entweder äußere oder die innere. Ja, und da die Leuchtrakete hier. Aha, die, die Spinne. Ja, die Spinne, <laughs> genau. da ist der Scheibenwischer. Genau, Heizung innen drin, oder? Hier kannst du dir vorstellen, ist klar. Muss man rausklettern zum äh, Aufstellen? Ja, ja, das, das, das, tust, du ja, das tust du ja vorbereiten. Ja, ah ja, das, das tust du ja vorbereiten. Ja. Dann ist das Rohr hier 45 Grad. Hier hast du eine Wasserwaage drin, damit das präzise ist. Das Fahrzeug kann ja mal schräg stehen. Hier zeigt es an, was genau 45 Grad. Und dann ladest du hier und so gibst du Schuss frei und innen drückst du ab. Und das hier, das ist das sogenannte Feldvisier. Hier kannst du grob anvisieren, wenn du als Kommandant hier drauf durchschaust. Das ist ein Visier. Ja, nur für grob, oder? Ja, <laughs> ah, Wahnsinn. Und dann, kann, dann musst du nicht unbedingt hier unten und unten rausschauen, sondern hier einfach grob, zack, und dann seht ihr das. Das ist ja. das, der, der, Bereich, wo Schnell, ja, sieht. das geht schnell dann. Ja. Hm. Ich habe hier, hier habe ich immer noch eine Schnur dran gemacht, einen Faden, hier, wegen dem Wind. Das macht... Nein, wegen dem Wind. Ich habe ja manchmal recht, recht, richtig starken Wind. Ja. Und dann, wenn, ich, wenn der Faden hier so rüberhängt, dann kann ich hier den Schuss ein bisschen mehr rechts geben. Fixieren, das ist... Ja, und vor allem mit dem da, mit dem, nee, mit ja. Lyran, weil der ist ja nicht so schnell wie die Munition da. Ja. Das ist die Federung, ne? Ja, die hast, du hast ja so Kasten auf der Seite. Das ist die gut rein. Das läuft alles über die Hebel hier. Und hier sind die Federpakete. Das Antriebsrad, oder? Genau. Das da. Wie viele Gänge hat er? Fünf vorwärts, zwei rückwärts. Zwei rückwärts, aha. So, Motor, Abgas, kommt Nein, hier raus. Kühlluft. Kühlluft kommt hier raus und wird von diesem Blech abgelenkt, ja. damit sie keinen Staub abwirbelt auf dem Boden. Ja, Freunde, das war der Centurion. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.